很久很久很久以前，他们是这样画画的。很久很久以前，他们是这样画画的。很久以前，他们是这样画画的。不是很久以前，他们是这样画画的。 我们是这样画画的。二零一三，迈瑞三 D 打印笔横空出世，从此我们的书写和绘画告别了平面，进入了三 D 时代。迈瑞三 D 打印笔的每一个按键都精心设计，符合人体工程学，让你享受最佳操纵的感受。 艾瑞 3D 打印笔，仅重六十五克，精巧轻便，让创意从指尖肆意挥洒。第二代打印笔还拥有自动待机功能，并且满足 ABS、PLA 模式的自由切换，同时内置静音电机，让你在创作时更加安静。打印笔耗材原料为玉米衍生物，环保、无毒、无异味，让你的绘画更加多彩。 机身结构紧凑，无需电脑或软件支持，只要通上电源，就可以开始你的奇妙创作。迈瑞 3D 打印笔，让你空气中书写，把想象力从平面中解放出来，让你的创意从纸张上跃然而出，带你走进 3D 书写和绘画的时代。